Kita mesti mah. Kita mesti sanggup. Sebab kita ni supaya tak kuajib tak kita tu so. Dah. Lepas kita tu kita tengok demo tu bukeh hak sungguh. Ha, demo tu sebagai tipu saja ya kita. Kita mesti fikir tanah air kita ha, kapal lama kita apa anak cucu kita masa depan kita mesti fikir kita mesti kita mesti tangguh walaupun berat kita kena sanggup walau ringan kita kena bibit mesti kita kena fikir tu perbuatan kita